Pensando en musarañas Peinándome las mañas Extensión de mis entrañas abrigo de mi garganta, protegiendo mis palabras la parte cool de mi cara, complemento de mi labia, guardando pan para mañana, filtrando bichos y patrañas, ocultando mi sonrisa subrayando mi mirada. confundiendo a los beatos, acercándome a los parias. Jeta limpia y bien aseada. Desconfío de esa vasca. 1332 pelos. Y casi ninguno de tonto espero blanca y frondosa, como la de genios locos. Enemiga de cremalleras y de niños maleducados. Amiga de muslos húmedos en paseos clitorianos. No, no, no, amiga. No me afeito mi barba abriga Mi barba abriga Aleja tus cuchillas. estupidez se enfría mi no, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no. tanta stupidez a sofrer